Demek İmam Mahmud ez Hazretlerinin tafsirlerden Sure-i Humezan'ı tafsiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة Sure-i Humaza Makkada nozil bo'lgandir. Oyatlari 9 tadir. Qiyomat surasidan keyin nozil bo'lgandir. Birodarlar, namozlarda Qur'oni Karimni mufassilot qismidan o'qimoqlik odobdir, sunnatdir bizning mazhabimizdan. mufassilot mufassilot degan sura Hujratdan Annosgacha bo'lgan suralarni mufassilot deydi. mufassilot degani bo'lim-bo'lim degani, qism-qism degani. Ya'ni birinchidan sura hujrotdan sura qul avzu bi robbin nosgacha bo'lgan suralar bo'lim bo'lim ikkinchidan yodlashga oson uchinchidan qur'oni Karimning oxirgi suralari endi endi o'ylab ko'ring birodarlar qur'oni karimdan keyin boshqa kitob bo'lmagan bo'lmaydi ham kelmaydi ham nozil ham bo'lmaydi demak eng oxirgi kitobdagi eng oxirgi suralarda nima gapirilishi mumkin eng muhim narsalar gapiriladi siz bilan biz o'rganmoqchi bo'lgan surai muborak har kuni namozimizda o'qiydigan surai alam tarakayfani tepasidagi suradir Allohim oyatida aytadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل همزة لمزة الهمزة الك... الكسر الهزم واللمزة الطعن يقال لمزه ولهزه طعنه والمراد الكسر اللهم آيات ده إتدك همزلرجة لمزلرجة ويل بوسن دوزخ بوسن ديده برادرلر Alloh taborak va taolo oyatida bandalarini gunohlardan, ma'siyatlardan qaytargan. Gunoh qilgani uchun, ma'siyat qilgani uchun do'zaxga tashamagan. Masalan, Masalan, ichkilik. Hozir gapirib o'tiramiz. Xamir. Kullu muskirin xamrun va kullu xamrin haromun. Har bir mas qiluvchi narsa achitqi orqali bo'ladi. Har bir achigan narsa haromdir. Haromdir, haromdir. birinchidan birinchida birinchi bosqichida bilamizki arablar ichkilikka mukassan ketgan edi ularni birdan to'xtatib bo'lmas edi shuning uchun bosqichma bosqich to'xtatilgan arab. birinchi bosqichida sizdan ya rasululloh xamir haqida so'raydilar aytingki uning foydasidan zarari ko'pdir deb ayting birinchi bosqichi ikkinchi bosqichi sizlarga halol ne'matlardan uzumlarni berdik uni suvlarini icharsiz lekin ba'zilaringiz uni xamir qilarsiz ya'ni uni yomon ekanligiga ishora va uchinchi bosqichi fahalil antum muntahun o to'xtatasizlarmi yo'qmi mana shu to'xtatasizlarmi yo'qmi degan oyat kelganda aroqni ichkilikni haromligi haqida hazrati umar odil ibn xattob roziyallohu anhu intahayno robbana intahayno to'xtatdik robbimiz to'xtatdik deb tavba qilib qolgan lekin ichganga dovzax bo'lsin demagan qiziq joyi shu yerda tashlab buni birodar yoqmaydi butun vujudingga yoqma tashlab buni lekin dovzax bo'lsin demagan zinokorga davzax bo'lsin demagan o'g'riga bu yerda aytyaptiki vaylul likulli humazatin lumaza humazalarning hammasiga lumazalarning hammasiga vayl bo'lsin vayl davzaxni ichidagi jahannamni vodiylardan bir vodiy ekanki unga qolgan davzaxlar kunda yuz marta istig'for aytishar ekan shu ollohim bizni vaylga tashlab qo'ymagin vaylga tashlab qo'ymagin deb vayl degan dovzaqdan dovzaqlar qo'rqar ekan bu birinchi ma'nosi ikkinchi ma'nosi xumazalarga lumazalarga la'nat bo'lsin degan ekan hay hay hay hay birodarlar qur'oni karimni la'natiga qolishdan xudo aslasin. endi savol voy vo domla bu alkashga ham vayl demabdi bu poxshaga ham vayl demabdi xumaza lumaza kim u vayl debdi ana ma'nosini eshiting xumaza degani g'iybatchi degani ekan lumaza degani betga chopar degani ekan ey g'iybatchi ey betga chopar davzax bo'lsin sanga la'nat bo'lsin sanga deb boshlanayotgan ekan sura ye g'iybatchi kim g'iybatchi deb bir mo'minni bir musulmonni berkitib qilgan gunohini gapirgan odam g'iybatchi ekan e'tibor bering berkitib qilgan gunohini gapir iya domla berkitib qilgan gunohini gapirgan g'iybatchi uni u qilibdiku u nega gapirmaymiz javobni eshiting gunohni berkitib bo'lsada qilayotgan musulmonni iymoni bor deb qaraladi sabab sabab uyalyaptiku bu iflos ishimni birov ko'rmasin otam onam ko'rib qolmasinlar akam ukam ko'rmasin o'g'il qizim ko'rmasin quda andam yori do'stim ko'rmasin deb betini sidirib tashlamabdiku shuning uchun uni gapirish g'iybat ekan betga chopar betga chopar degani g'iybat demak gunohini gapirish bo'lsa, betga chopish, o'sha gunohni yuziga aytish. Qiziq bitta holat bor. Bu xumaza lumaza o'zini aybini xasposhlash uchun uni aybini yuziga solib qo'lini bigiz qiladi. Sen shunaqasan sen shunaqasan deydi. E'tibor bering. Odam qo'lini bigiz qilganda ulamo aytadi. hop orqasidan gapirsa g'iybat bo'lar ekan oldida yuziga aytsak nega u betga chopadlik deb qoralangan <coughs> sababini aytadi ulamo birodar birovga birovni aybini aytib yuziga qo'lingni bigiz qilganingda deydi bunday qilib bigiz qilganingda uchta barmog'ing o'zingga qarab turganini unutmagin degan undaq qiling uchta barmog'ingiz o'ziga qarab qoladi hmm. bu bechorani xatosi o'zini iflosliklarini yashirib hasb bo'shlab uni obro'sini to'kish maqsadida yuziga aytyapti gunohini shunga la'nat bo'lsin debdi la'nat bo'lsin o'zicha joylab qo'ydimmi bopladimmi mot qilib qo'ydimmi qatdan mot qilasan qatta boplaysan o'zingga o'zing la'nat orttirding o'zingga o'zing davzoq orttirding bormidi bunaqa gunoh abu hamid g'azoliy aytadilar bir marta g'iybat qilgan yuz zino qilgandan yomon degan vayl bo'lsin xumazalarga lumazalarga ana endi bu yog'ini eshiting bu birinchi oyat deydi ikkinchisi allavi jamaa mala va addada itni peli egasiga ma'lum deganlaridek odam bunaqa iploslikka nimaga o'tadi bunaqa pastkashlikka nimaga bunaqa bo'lib qoladi desa Allohim javob beryapti allazi jamaa ular molni jamla jamlab olganlar va sanaydilar birodarlar qur'oni karim chuqur xarakterga ega bo'lgan kitob odam qiziq qiziq savollarni beradi domla ha endi o'ziniki bo'lsa xohlada sanaydi xohlamasa sepga tiqib qo'yadi xohlamasa yoqib yuboradi a xo'p sanaydi to'playdi sanaydi nima qilibdi uchinchi oyatni eshiting yahsabu annamalahu axlada u o'ylaydiki men jamlab sanayotgan molim men bilan abadul abad qoladi deb o'ylaydi xatosi chetda buni endi qarab turing odam betga chopar bo'lib g'iybatchi bo'lishiga moddiy tomondan ne'matlangani ba'zida sabab bo'lib qolar ekan yuravering sho'ltirab birovni g'iybatini qilish u yoqda tursin birovni gunohini yuziga aytish bu yoqda tursin o'zingni o'zing zo'rg'a eplab yurarding xudo berib qoldi-ku. ana endi bu birovni past sanay boshladi chunki pulni sanadi u u o'yladiki meni topayotgan narsam abadul abad qoladi deb o'yladi Allohimiz javobini eshiting kalla layunbadanna fil hutama undoq emas ey g'iybatchi betga chopar ey molni jamlab uni sanayotgan va o'ylayotgan zot menda bu abadul abad qoladi bu meni topgan molim men bilan ketadi deb o'ylayotgan zot eshitib olgin kalla undoq emas badanna fil hutama jamlab sanayotgan moling va bu menda abadul abad deb qoladi deb hisoblayotgan moling bilan o'zingni qo'shib turib xutamaga otaman deydi xotoma bu dovzaxni nomi birodarlar sakkizta jannat bor ekan sakkizta jannatni nomi bor ekan yettita davzax bor ekan yettita davzaxni nomi bor ekan o'sha yettita davzaxdan bittasini ota xo'tamay ekan xotamaga otaman g'iybatchi betga chopar deydi endi bu yog'ini eshiting xotama haqida nima bilasan banda qur'onda shunaqa bir qiziq uslub bor masalan o'zi savol berib o'zi javob beradi birinchi sababi buni muhim global keng qamrovlik masalalarni Allohim bandalarini aqliga soladi, tashaydi, havola etadi. Masalan, A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر biz qadr tunida qur'oni karimni nozil etdik qadr tuni haqida nima bilasan banda qadr tuni kichkina narsami katta narsa global narsa qiyomatgacha ketadigan narsa xuddi shu uslub ishlatilyapti xotama haqida nima bilasan banda murodxon akamni uylari sakkiz sotik o'n sotik opamni eski hovlilari o'n uch sotik mahallalar 50 gektar o'zbekiston Respublikasining hududi 455 ming shunaqami yo 544 mingmi 544 ming kvadrat kilometr yer yuzi Ha, hop tushunarli hajm davzaxni hajmi qancha ekan davzaxni kim biladi hech eshitganmisizlar davzaxni razmeri haqida anonisini eshiting alayhi muso alayhissalotu vassalom hozirgi Musa degan tog'da Sant Katrin qishlog'ini tepasida bir 4 kilometr tepasida Alloh bilan roz etishgan joylar bor Hazrat Musoni. Sinay degan yarim orolda bu. Rozlarini birida Alloh taborak va taologa Hazrat Muso shunaqa savol bergan ekanlar: "Ya Robbi, davzohlarni yaratgan ekansan ustma-ust qilib, jannatlarni yaratgan ekansan keng qilib, bu davzohlaring qanaqa Allohim bu qandoq o'zi u javob kelibdi hazrati musoga Musa. muso sakkizta jannat yaratdim yettita davzoh yaratdim davzohlarimni ustma ust yaratdim va har bir ustma ust yaratgan davzohim qavat qavatga ega gaplarni qarang yettita davzaqni ustun ust yaratdim har bir davzaq qavat qavatga ega endi ollohim aytadi yetti qavat osmonni yetti qavat yer qa'rini qo'shib turib yetti davzaximni bittasini bir qavatiga otsang ey muso katta dengizga otgan uzukka o'xshab yo'q bo'lib ketadi degan javob kelgan ekan yettita osmon yettita yerni qo'shib turib otsang Muso dovzaxlarimni birini bitta qavatiga dengizga otgan uzugingdek yo'q bo'lib ketadi. Dengizga uzuk otsa yo'q bo'lib ketadi-ku, bilinmaydi ham bu. Shunaqa katta narsa ekan. O'shanga tashayman g'ibatchi, betga chopar, ketida aytadi. Nima haq, nima bilasan davza haqida ey banda? narullohil muqada u qavat qavat olovdir etash etash olovdir billah allati tattali'u alal afida u olov qalbgacha kuydirib borar tafsirda aytganlarki u xotoma davzahi boshqa davzohlardan farqi xotoma degani ezuvchi degani ezib tashlaydi degani terini ham kuydirar ekan go'shtni ham kuydirar ekan suyakni ham kuydirar ekan qalbga kelganda to'xtar ekan hammasi yangitdan boshlanar ekan yangitdan suyak qoplanar ekan yangitdan go'sht bitar ekan yangitdan teri qoplanar ekan azobi bardavom bo'lishi shu takror takror takror o'shanga tashlayman g'iybatchi betga chopar deydi ketida aytadi innaha alayhim mu'sada fi amadin mumaddada sen u davzaxdan ey g'iybatchi betga chopar irg'ib qochib chiqib ketaman deb o'ylama sen u davzaxni chuqurida bo'lasan chuqurdan ham sakrab ketaman deb o'ylama o'sha davzaxni chuqurlarini ustunlaridan bittasiga zanjirband etilgan bo'lasan kitobda aytganki zaboniya deydi davzaxni farishtalari davzaxiylarga ilinadigan zanjirni qirqta farishta ko'tarar ekan bitta zanjirni o'shanga bog'lab qo'yilar ekan g'iybatchi bilan betga chopadi mana shu bilan alloh tabaraka va taolo oyatini yakun etadi xulosa birodarlar g'iybat yomon ekan birodarlar betga choparlik yomon ekan yana ikkinchi tafsiri ham bor bu yerda ho'maza degani imlovchi degani haligi odam ustidan kulish lumaza degani qolganni chaqiruvchi degani ya'ni qara anani shimini anani ko'ylagini qara odamni ustidan kuluvchi g'iybat qilish odamni ustidan kulish odamni betiga chopish eng yomon ishlar ekan eng og'ir ishlar ekan ikkinchidan bunaqa insonlar dunyoda xor oxiratda ham xor ekan zalil ekan uchinchidan bu insonlar unaqa holatga yetib qolishlariga ko'rmaganni ko'rgan kuni qursin sabab bo'lgan ekan yo'q edi unga xudoy berib qoluvdi shunaqa bo'lib qoldi pishqirib qoldi to'rtinchidan u xotomaga tashlanar ekan Xotamoni azobi nihoyatda qiyin ekan. Xulosa shuki birodarlar, Allohim g'iybatdan asragin, betga chopishdan asragin. Mo'minlarni mo'minlarning o'rtasini nizo qiluvchi bu g'iybat, odamlarni o'rtasidagi hurmatni ketkazuvchi g'iybat, jigarlarni ajratuvchi g'iybat, jamiyatni buzuvchi g'iybat. Allohim eshitmagan edik, eshitdik. Bilmagan edik, bildik. Allohim tavba qildik. tavbalarimizni qabul qilgin iloho parvardigorim g'iybat qilishdek rasvo birovni betiga chopishdek rasvo ishlardan o'zing asragin nuqul bizga aytadi domla nuqul sizlar bir taqillatib gapirib tashlamaysizlar to'g'risini aytib tashlamaysizlar nuqul da'vat qilasizlar yaxshilikni gapirasizlar kamchiliklarni gapirmaysizlar deydi nega gapirmaysizlar kamchilikni javobni eshiting shu hikoya bilan yakun qilamiz nega kamchiliklar gapirilmaydi gunoh masiyatlar gapirilmaydiyu yaxshiliklar gapiriladi javob qadim bir arab yo'l adashib tuyasini yo'qotibdi tuyasida ekan osh ovqati non suvi cho'lda yo'l adashgan suvsiz qolgan nonsiz qolish juda og'ir narsa bechora ochlikdan suvsizlikdan holi ketay ketay deb tursa uzoqdan bir ulug' zot tuyada kelayotganmishlar haligi zotga qarab baqira boshladi taqsir yo'l adashganman nonim suvim yo'q noning suvingiz bo'lsa bering deb baqirdi hazrat darrov keldilar haligi notavonni tepasida tuyani cho'ktirdilar suvlari bor ekan berdilar oshnonlari bor ekan berdilar haligi notavon ham qorni och ekan paqqos urdi nonni ovqatni chanqagan ekan suvni ichdi qorni to'ygach chanqog'i qongach hazratga rahmatni o'rniga tuyalarni minib qocha boshladi qarang O'zimizdan ekan, bu ham yaxshilikni bilmas ekan. Hazrat shunda orqalaridan baqirdilar. "Ey badbaxt!" dedilar. Mana shu olib qochib ketayotgan tuyanga men roziman, olib qochib ketganingga. Faqat mana shu qilgan iflosligingni birovga aytmagin. Agar sen bu shu iflosligingni birovga aytib qo'ysang, cho'lda adashgan insoniyatga odamlar suv bermay qo'yadi degan ekan. Va birodarlar, hadeb ifloslikni yomonlikni gapirsak chegarasi bormi bir birimizni yuzimizga chopsak uni nihoyasi bormi yashiraylik ekan bir birimiz yuzimizga chopmaylik ekan subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin aytilingan masalalarni hayotda nazarda tutmoqlikni barchamizga nasib aylagin Allohim g'iybat yomon ham gunoh ekan. Bizni asragin. O'g'lon qizlarimizni, elimiz, yurtimizni asragin. Betga chopgan yomon ekan. O'zing saqlagin. Birovni ustidan kulgan yomon ekan. Iloyo Parvardigor bandalaringni yaxshi ko'rishni, bandalaring ham bizni yaxshi ko'rmoqliklarini Allohim nasib aylagin. Alal oqibat qiyomatda haq janobi Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning shafoatlaridan barchamizga nasib aylagin davzaxingdan qo'rqamiz Allohim xotamalaringdan qo'rqamiz Allohim bizni asragin ahli ayolimizni asragin mo'min musulmonni asragin va sallallohu ala sayyidina va mavlana muhammadin assalomu